ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅನಾನಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನಾನಸ್